إنسين ذوذم تمانيث سند مذيلين ذوذم تمورث ذي ذلس قلس إبوبن ثالويث ذي صغني مزن رون تسكورث إنسين ذا زلت رقيث يتذرن نقث وشولث يلظ تنزيث سندن تمديث السيس إيدس ثلهث مدورث جياس كناغ ذيم زيت نفليث ذن زي شبحن يسفوك ثفسوث تفاث قطيج يسفثن ثليث أقفور زيك بزون ذا نكواس دجهو نوراق مزروي تام شاهوت ذي ميت مغروس ذذليس شفحن يبغاو زمول صغار الناس زيك صغار من ذوذوث صغار نواث زيك إس الدويس ذك غير فازن قول تصدور ذيك ميناغ أم ثوراريث Cebḥen, gerrzen, yelhan tefsut. Tarbaɛt-nneɣ d ul n teqbaylit, ulamek ad tili d ul n teɛṛabt. Urar-ines ifaz ack-it yal aseggas deg uqerru n tqacuct. D tudert yelhan i d-ittawin tazrit. deg iɣmawen, tudert taɣzut. Yal ass, yal iḍ, newwi-d si lḥif. Yal aseggas d tamezwarut, d tudert yelhan i d-ittawin tazrit, deg iɣmawen, tudert taɣzut. Yal ass yid-s newwi-d tilḥit, yal aseggas d tamezwarut. أم سلغماي أم يم يرار قذشن كرزن الدين ثبورث أسقوسا يشبح ورار يكس وهور ثروح ثقوث نكواس مقرث ذكور وبدل ثرفع ثناغ ثيري استقفورث ذك مظل أغدان أغ رخل أساقي أزكا ثسو تلغوث أسفرو غمينوث أساقي دوز مارس 2021 تنمرث ستوز دي مزيان